जी डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि महीना छः महीना में आपका मरना तय है जी तो शुगर था जी और बीपी भी था जी और इनके वजह से किडनी में इन्फेक्शन आ गया था अच्छा किडनी पूरी डैमेज हो गई जी तो सर आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करवाया सर मैं तो आधा भारत में ट्रीटमेंट करा डाला क्या नाम बताऊँ आपको रायपुर दूर भिलाई चेन्नई बेंगलोर सारे जगह से मैंने इलाज करा तो सर लगभग कितना खर्चा हुआ होगा मेरा सर चार लाख चार साल में बारह लाख रुपए खर्चा बारह लाख रुपए जी जी पूरा लिखा पढ़ी के साथ बता सकते हैं मतलब चौबीस दिन के अंदर दिन दिया चौबीस दिन सिर्फ मैं चौबीस दिन में दिया डॉक्टर नखाती साहब हैं जिनको कुछ प्रोडक्ट तो उन्होंने रेगुलर लिए हैं और लगभग एक दो महीना से रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको क्या रिजल्ट मिला है तो हम उन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे तो डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार तो सर आपका नाम शुभ नाम बताएंगे आप मैं डॉक्टर अशोक नकाते अशोक नकाते सर तो आप कहाँ रहते हैं ग्राम टेढ़ुआ जी पोस्टर तो भानेगांव जी तहसील लाची जी बालाघाट जी तो सर आपको क्या प्रॉब्लम था सर मेरे को शुगर था जी और बीपी भी था जी और इनके वजह से किडनी में इन्फेक्शन आ गया था अच्छा किडनी पूरी डैमेज हो गई थी तो सर आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करवाया सर मैं तो आधा भारत में ट्रीटमेंट करा डाला क्या नाम बताऊँ आपको रायपुर दूर भिलाई चेन्नई बेंगलोर सारे जगह से मैंने इलाज करा तो सर लगभग कितना खर्चा हुआ होगा मेरा सर चार लाख चार साल में बारह लाख रुपए खर्चा बारह लाख रुपए जी जी पूरा लिखा पढ़ी के साथ बता सकते हैं जी जी पूरे डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं बिल्कुल बिल्कुल उपलब्ध थैंक यू सर तो सर बारह लाख रुपए ट्रीटमेंट कराने के बाद में आपको आज हमारी कंपनी की क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं सर आप सर मैं डाइबोडाक यूज़ कर रहा हूँ जी क्लोरोडाक जी कार्डियोडाक जी स्टोनोडाक जी और उन्होंने भी यूज़ किया सर जी सर तो सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आपको क्या रिजल्ट मिला इन प्रोडक्ट से इसी के माध्यम से पता चला मेरे को डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि महीना छः महीना में आपका मरना तय है तो इसी के माध्यम से S B P S company का प्रोडक्ट के बारे में पता चला मैं मेरे को और मैं यूज करना चालू किया मैं मेरे को सब चौबीस दिन के अंदर ही दिया चौबीस दिन सिर्फ चौबीस दिन में दिया चौबीस दिन करके दवा लिया मैं और तुरंत बालाघाट में मैं टेस्ट कराने गया जो मेरा नाइन था जो सेवन पॉइंट टू हो गया था हीमोग्लोबिन टू था तो नाइन मेरा वन पॉइंट फोर हो गया नॉर्मल और हीमोग्लोबिन तेरह पॉइंट क्या बात है और डायबिटीज़ को मैं घर में शुगर चेक कर लेता हूँ नॉर्मल रहता है और जो बीपी की बात है सर मेरी बीपी के लिए तो मेरा पूरे इतना इलाज करवाया मैं कम से कम पचास डॉक्टरों के पास में वन सत्तर से किसी ने कम नहीं किया लेकिन ये जो दवा दिया सर एक सौ दस क्या बात है सर तो सर ऐसे प्रोडक्ट के लिए आप हमारे जो साथी साथ पूरे देश में भारत में जो लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ सर कि सभी को जो जिनको किसी भी प्रकार की बीमारी है चाहे वो कष्ट साध्य हो साध्य हो और कई बीमारी जो असाध्य होती है इस असाध्य बीमारी में भी काम करती है और सबको लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहिए क्योंकि ये जो अंग्रेजी दवाई हम लेते हैं तो ये बीमारी को सिर्फ दबाता है जड़ से ख़त्म नहीं करता और ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है इसको तो बिल्कुल लेना चाहिए मैं तो सभी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद नकाते सर तो सर मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आज जो हमने एस डी पी एस का बीड़ा पूरे भारतवर्ष में आयुर्वेद के माध्यम से उठाया हमारे ऐसे ग्रेट गुरुजी हमारे संजीव कुमार सर ने अपने नाम जैसी एक संजीवनी बूटी जो पूरे भारतवर्ष के लिए बनाया साथियों तो आज आप लोगों ने नखाते सर के माध्यम से सुना ऐसे हमारे लाखों लोग हैं जिनको आज क्रिटिकल से क्रिटिकल केस में हमको फ़ायदा मिल रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट को हमको सारे लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए धन्यवाद sir thank you S P S